Olupimo šalotko ter jo nadrobno zrežemo. Šalotko pražimo na oljčnem olju. Dodamo še zrezane čilije. V čiliju lahko pustite tudi peške, kajti kasneje bomo vse skupaj prepasirali. Tako da bomo s tem postopkom peške odstranili. V čili omako lahko dodate tudi kakšno nepekočo papriko. In seveda paradižnike. Na majhnem ovnu vse skupaj počasi dušimo in mešamo. Olupimo še česen ter ga v oljčnem olju na hitro opečemo. Česen z oličnim oljem vred zlijemo v čili omako, kjer se bo počasi dušil. Ko začne omaka razpadati, dodamo še malo oličnega olja, vode, bazilike, malo soli, eno žličko sladkorja ter 50 ml kisa. Muzika koncu s paličnim mešalnikom pretlačimo čili v mako in jo prepasiramo skozi pasirko. S tem bomo odstranili vse peške in lupine. To v mako še enkrat prevremo ter z njo napolnimo stekleničke. In če niste prepričani, da ste vse naredili dovolj sterilno, lahko omako sterilizirate še na 110 stopinjah, približno 15 minut v pečici.